A'udhu billahi minasyaitanir rajim Fasalli li rabbika wanhar Maka dirikalah solat semata-mata kerana Tuhanmu Dan lakukan penyembelihan iaitu berkorban 10, 11, 12, 13 Zulhijjah Tarikh untuk kita melakukan korban Sama ada unta, lembu, kambing ataupun biri-biri Jangan lupa inilah ibadah yang kita buat untuk mempamerkan ketakwaan hati kita. takwal kulu Kita usahakan bersama-sama untuk berkorban kerana walaupun dalam mazhab syafi'i ianya sunat mu'akad iaitu sunat yang sangat dituntut tapi kita perhatikan bagi Nabi SAW bersabda Man wajadalah dalam sa'atan walam yudhahi falayak raban namu sallana para siapa yang ada kelapangan tetapi tidak berkorban maka jangan dia menghampiri tempat solat kami. Dalam mazhab Hanafi, mereka menganggap siapa yang ada kelapangan, maka silakan berkorban. Maknanya wajib berkorban untuk orang yang ada kelapangan. Saya rasa setiap tahun kita dah ingatkan, malu bagi orang yang dia ada keluar kelapangan harta tapi dalam masa yang sama, duit tu digunakan untuk menukar handphone yang baru, pergi makan sedap-sedap, pergi travel dan sebagainya. Apa salahnya? Ha? Dengan nilai kalau yang ada di Malaysia, RM650, RM700, kita boleh bayar bil-bil yang pelbagai ataupun kita boleh buat juga RM300 bahkan bawah daripada RM300 bersama dengan kurban 8 299 ha? sahaja kita bagi pada orang luar di sana untuk merasai juga daging ada orang susah-susah ha, di negara-negara tujuh sebuah negara yang kita akan lakukan dan insyaAllah sama-sama dengan kurban 8 pada tahun ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada saya boleh bantu? Saya nak buat korban lah Ustaz. Boleh. 299 untuk satu bahagian lembu. 599 untuk seekor kambing. Hmm, kalau macam tu saya buat seekor lembu terus lah. InsyaAllah. RM2,093. Saya mewakilkan pelaksanaan ibadah korban pada tahun ini kepada korban Eid kerana Allah Ta'ala. Kami terima. InsyaAllah. Alhamdulillah dan insyaAllah CJ pengesahan kita akan berikan selepas 45 hari selesai pelaksanaan sembelihan untuk mereka yang di luar sana boleh sertai korban bersama dengan korban aid melalui agen-agen yang telah dilantik ataupun melalui website korbanaid.my ataupun hubungi 0380816133 mudah, murah dan meyakinkan untuk mereka kali ini kurban ini.